¿Qué podría elegir? ¿Qué será? Hola, Takasugi. ¿Justo o plano? Esa es la cuestión. ¿Qué pan es ese? ¿Pan? <laughs> el descuento estudiantil de AU. ¿Descuento? El descuento justo es barato y delicioso como el emparedado de huevo. El descuento plano es voluminoso como el pan napolitano. Ambos se ven deliciosos, pero ya me decidí. Matsumoto, la vida es un conjunto de innumerables decisiones. Un descuento justo o un descuento plano. ¿Esta banana es de comercio justo? El perspicaz Takasugi.